Jó napot kívánok, Balogh Zoltán vagyok, és a megbeszélésre jöttem. Jó napot kívánok, rendben, fáradjon utána. Tessék! Jó napot kívánok, Balogh Zoltán vagyok. Jó napot kívánok, Rolanda vagyok. Balogh Zoltán. Bódi József Dániel. Tessék helyet foglalni. Köszönöm szépen hozhatok esetleg ügyítőadást megnézni? Nem, köszönöm szépen. Akkor nézzük át az életeket. Úgy érzem, nem lesz az együttműködésem. Én is így gondolom.